Седьмой вопрос о формировании проектной комиссии внутригородского муниципального образования муниципальный округ Морские воды. Уважаемые коллеги, проект постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о а формировании избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота разработан в связи со стечением срока полномочий действующего состава и в соответствии с пунктом 7 статьи 22 пунктом А пункта 5 статьи 28 регистрации. Срок полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальных Морские болота истек 5 июня. Муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга э, округ Морские ворота комиссия не была сформирована. Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 6 июня 2017 года номер 232.1 объявлен прием предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии комиссия внутригородского муниципального образования. 10 июля 2017 года рабочей группы состоялось заседание по взаимодействию с избирательными комиссиями муниципальных образований Санкт-Петербурга приняло решение предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Морские ворота» назначить в ее состав следующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. То есть из 11 членов а, предполагаемых э, кандидатов для включения в состав избирательной комиссии рабочая группа принимает решение председательством присутствия избирательной комиссии включить безостойно Татьяну Михайловну, 84 года рождения, предложена Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии ЛДПР, Вранский Красимира Христова, 87-го года рождения предложен Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии Российской объединенной демократической партии «Яблоко». Григорьева Владислава Александровича 1995 года рождения предложенными региональной общественной организации Национальный центр социальной помощи. Дятлова Виталия Олеговича 95 года рождения предложен Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Иванову Анну Витальевну, 74 -го года рождения, предложено региональным отделением политической партии «Справедливая Россия». Иванова Сергея Сергеевича, предложенным собранием избирателей по месту работы, 2004 -го года рождения. Надеждинского Алексея Андреевича, 84 -го года рождения, предложенного собранием избирателей по месту жительства. Юрова Владимира Сергеевича, 1984 -го года рождения, предложенным собранием избирателей по месту работы. На должность председателя избирательной комиссии Петроградского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Морские ворота» предложено рекомендовать Юрова Владимира Сергеевича. Учитывая изложенное, проект предусматривает предложение сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Морские ворота», назначив в ее состав следующих членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Безостойну, Вранский, Дятлова, Иванова, Иванова, Надежда, также предложить избирательной комиссии для городского муниципального образования Санкт-Петербурга в муниципальном Турканские ворота на своем первом заседании избирательной председательной комиссии Юрова Владимира Сергеевича. Вопрос о предложении. Ну Слушайте, а э, документы представлены были, кандидаты четыре, но посмотреть все Кирдоиздатов. В общем-то, у нас и более опыт работы, юридический стаж, и как бы четыре. Все остальных больше юридический стаж и опыт ну, работы. То есть у нас предлагается четыре партии и четыре вот, других субъекта подлежит. Вопрос с был связан, а какой критерий? критерий это стаж. Опыт работы. Есть методические рекомендации, но опыт работы, стаж работы. И, по-моему, кандидатура Бранских, Красинина. Ну... А, нет, ну как бы вот если говорить с политическим. Критерий. Критерий отбирается ну, кандидат, это стаж и месяцы работы. Опыт работы. И опыт работы. Да, пожалуйста. Замечание не Да, замечание У нас э, в практике предыдущем заседании этой рабочей группы было приглашение всех кандидатов, ну, так сказать, на собеседование. В этот раз, как я понимаю, кандидатов решили не приглашать. И а, получается, что комиссия, комиссия а, получается, рассматривала только документы. То есть это смотр... Нет, можно вам Это много раз уже так делалось. Это не нужно учитывать. Просто я не понимаю, почему в этот раз не было это сделано как э, членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии предлагает сейчас принимать решения, э, даже не поговорив с этими людьми. Их можно было предложить сегодня, чтобы а, можно было ну, задать вопросы. Я понимаю, что мы не обязаны, но а чем руководствуется эта рабочая группа? У нас есть какие-то методические э, рекомендации, у нас есть какое-то положение об этой рабочей группе? Конечно, есть положение, и есть методические рекомендации. Есть положение действующее. Нет, мы можем, но мы не обязаны. Ну, а чем тогда руководство? Получается, смотришь документы. Мы ну, обязательно будем приглашать. Изучаем документы. Мы говорим сейчас о морских воротах. Это уже не было сделано. Значит, возникли какие-то сложности. Почему вы решили так делать? И скажите, пожалуйста, тогда какой опыт работы в комиссиях, например, вот у этих кандидатов по сравнению с теми, которые не рекомендовали? Ну, может, члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса долгое время. конкретно я хотел бы знать вот, по вот этим кандидатам, по тем, которым отказали. у вас на рабочей я не смог прийти, я не знал, когда сегодня э, людей сейчас не пригласили, не могу не задать вопросы. Давайте сейчас по каждому кандидату я предлагаю сейчас это обсудить. Что именно? А конкретно какие критерии послужили для включения их из 11 ну, человек. Я не члена рабочей группы, а какие еще? Ну, не мнение, вы сказали, что конкретно опыт работы в избирательной комиссии. А наше мнение основывается в том числе и на опыте. Вы могли бы сказать, какой опыт работы у этих кандидатов и какой опыт работы у тех, которым э, не рекомендовали? Задаете вопрос, потому что вы, видимо, недовольны тем, что... Уважаемые коллеги, я так понял, что э, поступило предложение. Э, как ваше предложение? Я хотел бы узнать ну, об опыте работы в избирательной комиссии. потому что когда вы э, принимали предыдущий состав рабочей группы, не последний, который уменьшили, а предыдущий случайно отменили положение, которое, э, отменили решение, которое утверждало положение Нет, утверждало состав. Дмитрий Иванович, вы когда посмотрите, вы увидите, что признали утрачившие силу решения, которое Нет, в все правильно говорите, положение. И, и этого... Нам необходимо по этой рабочей группе будет принять положение, в котором Обобщить. писать ее работу просто наш состав, он всего третий раз собирается. Отточим эти все вопросы. Вопрос а правильный. У нас раньше сбоев этих не было. Появились просто новые люди, да. идет много организационных вопросов. Замечание принимается, правильное замечание, надо приглашать. У меня еще предложение есть. Задавать вопросы и видеть. Просто все персонажи, которые, все кандидаты, которые были предложены, в основной массе уже известны. Потому что это второй заход, второй заход. По первому заходу вы знаете эту историю, вот она пришла к нам. Мы формируем полностью. Я их знаю. Мы тоже... практически, Нет, каждого знаю, знаем. Мы практически каждого знаем. Вот. Но здесь вот вопрос справедливый. Я просто знаю, что у всех формализованный вопрос. Но больше... формально он правильно поставлен. А всего было один. Да. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, да, добрый день. Я от партии вами замечательного руководителя член комиссии. Хотелось бы, ну, к сожалению, по объективным обстоятельствам не могла присутствовать на прошлом заседании, но я вот еще хочу вас попросить включить меня тоже в состав рабочей группы. Это очень важно, на мой взгляд. Очень, как коллега отметил, очень плохо, что мы не знали. Вот, собственно говоря, я тоже впервые сегодня, прочитав повестку дня, мне вчера вечером узнала, что, оказывается, собиралась рабочая группа. Наш э, представитель, естественно, тоже не был оповещен. И, соответственно, мы тоже не были оповещены, потому что, допустим, мы бы готовы были предложить нашего кандидата, в том числе на должность председателя избирательной комиссии, потому что он, собственно, как вы сказали, коллеги, собственно, э, заслуживает доверия, имеет организационный опыт и огромный опыт э, работы в избирательной комиссии. Да, просим учесть, да, и включить э, обратно в состав рабочей группы, поскольку изначально я тоже в ней присутствовала. Спасибо. Еще вопрос, пожалуйста. Я прошу поставить значит ну, э, Данила Александрова, который был предложен партии Роста на отдельные голоса. Хорошо. А, можно тогда уточнить ваше предложение? Состав э, комиссии входит 8 человек. Вы предлагаете 9 или вы предлагаете вместо кого? Да, рейтинговое голосование. То есть вы предлагаете Чтобы комиссия решила. за каждого человека голосовать отдельно? Так? А кто предложение не звучит? Нет, просто как? У нас предложено 9 человек. Возможно вносить предложение с поправками, и поправки голосуются до самого То есть я для себя хочу понять суть предложения. Принять данный проект решения за основу. Нет, я прошу выставить на отдельное голосование кандидата от партии роста Александра. Сначала мы с поправкой, потом голосуем.

назначить в состав э, ИКМО «Морские ворота» Александра Леонида Алексеевича. Предложено партию. Э, видимо, на этом хотите сказать, что э, можно либо пакетом голосовать за 8 человек сразу, да. либо по одному человеку. Вы предлагаете... да, не он, так нет, а как можно за одну человек голосовать? Ну, как раньше... У нас по регламенту поправки голосуются до текста. Если эта поправка будет принята, она будет решена. Дальше можно вносить другие поправки. Если не будет, то есть, если этот человек наберет необходимое количество голосов, э, в проекте будет 9 человек? Дальше мы можем вносить дальнейшие поправки в текст проекта. А Давайте за поправку. Э, кто за то, чтобы э, включить в текст проекта, который мы обсуждаем, кандидатуру от партии Роста, как фамилия Александр. Александр. Раз. Один. Кто против? Кто воздержался? Два воздержались, один за. У э, нас 13, 10, 10 против. Поправка не прошла. Теперь голосуем за проект постановления. Кто за данный проект постановления, который Викторовна докладывала, кто за, прошу голосовать. Кто воздержался. Кто против? Один воздержался, 12 за. У нас 12 Первый Один воздержался, 11 за. Вопрос? Но на будущее, чтобы у нас такие вопросы не возникали, надо, конечно, приглашать на рабочую группу, с ними общаться, говорить, чтобы у нас были ответы. Когда Павел Евгеньевич поднимает такой вопрос, мы говорим, что ваш товарищ не ответил из 25 названных вопросов, не ответил на 26. Или там на 24. Согласны, Павел Ильич? Согласен. Тогда у него и вопросов не будет. А так он говорит, человека не приглашали, глаза не смотрели, не спрашивали. Может быть, он талантище и талантище, понимаете? Так.